صرف بلیک اور کلر نہیں ہے اس میں اسکن ہے اس میں اس کے علاوہ اور نہیں ہے یہ بھی دے دے وہ دو دو سو سو روپئے کا لینے کم دیں اور ہول سیل مارکیٹ لائس یہ باقی ساری چیزیں لائسیں پلٹے ملکیاں ماشاء اللہ سے بہت پیاری پیاری چیزیں آئی ہوئی ہیں مارکیٹ میں آئی تھنک میں آج کچھ چیزیں لینے آئی ہوں ضروری ضروری سیدھا سیدھا تو کچھ ضروری ضروری چیزیں یہ دیکھیں جیسا کہ یہ پینسلیں وغیرہ میں نے پیچھے سے لی ہیں یہاں سے میں کچھ اور چیزیں لوں گی ضروری ایک دو لینے والی ہے وہ لوں گی پھر واپسی وزیر آباد ابھی تو لاہور دھکے کھا رہے ہیں مارکیٹ میں یہ ساتھ ہی کھانے پینے کی چیزیں بھی ادھر ہی لگی ہوئی ہیں بازار کے اندر ہی دیکھیں پونیاں وغیرہ دیکھیں مقبول بازار کا اور یہ دیکھیے جیولری کی دکانیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں یہ شالمی بازار ہے کھلونے وغیرہ یہ جیولری کی دکانیں ہیں آج میں نہیں لے کر جاؤں گی جیولری وغیرہ دیکھیے और